Знаєте, я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу і молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро, терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна люблю її. Крапка.